السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحمد قاسم وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد رح نحكي اليوم عن موضوع مهم جدا بيتعلق بقانون الجذب وكيف فينا نستفيد منه لحتى نوصل لتحقيق أهدافنا بالطريقة الصحيحة طبعا الموضوع هو عن التخيل يا ترى هل التخيل له دور كبير بقانون الجذب أم أنه مجرد توهمات طبعا قبل ما نبدأ بالموضوع نعرف أن مراحل قانون الجذب هي ثلاثة طلب الإيمان والاستلام الإيمان كلمة إيمان باللغة العربية الفصحى يعني التصديق آمن يعني صدق يعني لما نحن عم نطلب شيء نحن عم مصدقين ومؤمنين انه رح نستلمه الإيمان دوره مهم كثير لأنه عندما يكون الإيمان موجود فنحن إذا فينا نطلب وعندما يكون الإيمان كمان موجود أيضا نحن مؤمنين أنه فينا نستلم في عامل مهم جدا بمسألة الإيمان وهو التخيل تخيل أنه نحن نصنع عالمنا الافتراضي الخاص فينا اللي بتتمثل فيه الأهداف اللي عم نسعى إلها طيب يا ترى هل التخيل رح يفيدنا بهذا الموضوع أو لا أول شيء مثل ما بنعرف نحن إنه العقل هو جزئين العقل الواعي والعقل الباطن مثل ما حكينا بفيديو سابق العقل الواعي هو جزء صغير جدا من جبل الجليد اللي فوق سطح المياه والعقل الباطن هو الجزء الأكبر بكثير واللي هو تحت سطح الماء طيب شو الفرق بين الاثنين بمسألة التخيل العقل الواعي بيميز بين الحقيقة والخيال لكن العقل الباطن ما بيميز بين الحقيقة والخيال يعني الشيء اللي انت عم تشوفه أثره على العقل الباطن مثل الشيء اللي انت عم تتخيله بالضبط تماما وكلما تخيلت بالتفاصيل أكثر كان التأثير على العقل الباطن أكبر خلونا نشوف مثال مثلا أفلام الرعب نحن بعقلنا الواعي بنعرف إنه هيدي أفلام عم نحضرها على التلفزيون عادي لكن مع هيك بداخلنا بنشعر بالخوف خاصة لما بيكون ليل ونكون لحالنا والأضوية كلها مطفية طيب الخوف من وين اجانا طالما انه نحن عارفانين انه مستحيل حدا يطلع من الشاشة ويهجم علينا فإذا الرعب اللي بيتملكنا أكبر من الوعي إنه هذا فيلم والسبب واضح طبعا إنه العقل الباطن يشغل مساحة أكبر بكثير من مساحة العقل الواعي ولهالسبب تأثيره بيغلب على تأثير العقل الواعي طبعا نحن لما نتفرج على أفلام رعب بيفرز الجسم هرمون الأدرينالين الأدرينالين هو هرمون الإثارة الأكشن المغامرة يعني الإنسان اللي بيحب يعمل مغامرات وهو قاعد بالبيت وعم يحضر فيلم فيلم رعب بيكون حصل على نسبة الأدرينالين اللازمة كانه عمل مغامره آه، بجبل او بوادي او باي مكان ثاني بنفس الطريقه لكن على المقلب الاخر تماما لما نتخيل اشياء سعيده فان العقل راح يفرز هرمون الدوبامين هرمون الدوبامين هو هرمون السعاده لانه بيعطينا راحه بيعطينا نشاط وبيعطينا سعاده كمان كل ما كان تخيلنا اكبر رح يزداد إفراز هذا الهرمون رح يأثر بالتالي على جسمنا وصحتنا ورح يأثر على عقلنا اللي رح يزيد إرسال ترددات للكون بالشيء اللي نحن عم نتخيله طبعا نرجع لمثال أفلام الرعب بس هيك آه، أشرح نقطة كثير مهمة إذا شخص قاعد لحاله بالبيت وعم يتفرج على على فيلم رعب أكيد رح يتولد عنده بشكل أو بآخر نسبة من الخوف لكن لو كانت الشاشة بالبيت كبيرة كتير أو بروجيكتور على حجم الحيط رح يكون نسبة الرعب المتولدة والصوت يكون surround رح يكون حجم الرعب وأكبر بكتير المتولد داخلنا ونسبة إفراز هرمون الأدرينالين كمان رح تكون أكثر نفس الشيء تماما لما نحن عم نكون عم نتخيل هدف بدنا إياه وعم نشعر حتما نشعر بالسعادة هون نحن عم نزيد نسبة إفراز الدوبامين وكل ما كان تخيلنا بالتفاصيل أكثر وكل ما كان قضينا وقت أكثر بالتخيل رح نحصل على نتائج أكبر طبعا بنعرف كلنا انه هلا آه، الرياضيين بمختلف دول العالم قبل اي مباراه او حتى قبل شهور من المباريات او الاولمبياد بيمارسوا يوميا تخيل مدة ربع ساعة أو نصف ساعة بيتخيلوا المباراة اللي راح يلعبوها بيتخيلوا حالهم بيتخيلوا الخصم بيتخيلوا الحركات الحلبة أو الملعب الساحة بيتخيلوا الجمهور أصوات الجمهور بيتخيلوا كيف عضلاتهم عم تتحرك وعم تنقبض حتى تتوافق مع الحركة اللي لازم يعملوها وبعد مرحلة التخيل بيعملوا تمارينهم اليومية وأثبتت عدة دراسات أن التخيل كان له دور كبير بفوز المتسابقين ونفس الشيء هذا الشيء بيأكد أنه التخيل له دور كبير أنه أي إنسان يوصل للهدف اللي بده إياه عن طريق إفراز الدوبامين حالة السعادة اللي بتجي بالجسم إرسال ترددات أكثر لتحقيق الهدف نجي هلا للعالم اينشتاين البرت اينشتاين عنده مقولتين مهمات جدا في مجال التخيل الاولى بيقول الخيال اهم من المعرفه فالمعرفه من الممكن ان تقيد ادراكنا وفهمنا ولكن الخيال ليس له حدود بالنسبه الى الان وبالنسبه الى المستقبل وعنده مقولة ثانية بيقول الخيال أهم من العلم فالعلم يوصلك من النقطة A إلى النقطة B أما الخيال فيوصلك من النقطة A إلى النقطة Z الخيال هو كل شيء أينشتاين أعظم علماء العصر وصل فرضياته ونظرياته بناء على تخيله على قدرته على التخيل هو تخيل نفسه قاعد على فوتون ضوئي بسرعة الضوء وماشي فصار يتخيل انه اذا كان هو ماشي بسرعة الضوء فكيف رح تكون الاشياء حوله فاذا فهمنا نحن الدور المهم والاساسي للتخيل بتغيير الحالة الفيزيائية للجسم بتعزيز إرسال ترددات للكون عن الأهداف اللي بدنا إياها وأيضا بيساعدنا على التصديق الإيمان أكثر إنه لما بدنا نطلب إنه طلبنا رح يكون مجاب فيديوهات تانية رح نحكي عن محاور أخرى أيضا مهمة بموضوع الإيمان وبموضوع الطلب وموضوع الاستلام قانون الجذب هو قانون السعادة وقانون البؤس أيضا الشيء اللي أنت بتفكر فيه تجذبه إلك قولا واحدا والإنسان مسؤول بنسبة 100% عن كل شيء بصير بحياته شكرا لكم ومنلتقي بفيديو جديد